lieve luisteraars, hartelijk welkom bij Allatna FM. En voor vandaag heb ik wel een hele bijzondere eh, gast. Hij is bekend van zijn weergaloze hits in de jaren Liebe in Paradies en Zonne in Paris. Nieuw opnieuw bezig met zijn hele comeback. De slagenzanger der slagenzangers, uh, eh, Kaal Rossi. Nou, maar eh, ik had even zin om naar Duitsland te gaan, naar Borg en Soppen. Hebben jullie zin? ja! Ik zou zeggen, ik, eh, nou ik, moet toch even omkleden en eh, maak je even op en dan eh, gaan we. Ja? Ja, ja. Oké, leuk. Nou. Ja, op het moment. ik, ik, ik ben heel trots op hem, laat ik het zo zeggen. Ja, hij is, hij is goed bezig. Hij is weer goed met zijn muziek. Met zijn, muziek. Dat, dat loopt weer lekker, ja. Dus ik, ik ben gek met hem en, en met mijn kinderen. Ja, hij is gewoon mijn vader. Wat, wat moet ik ervan vinden? Eh? nou, ja. Eh, voor mij is hij gewoon mijn vader. Waarom vraagt iedereen ja? Dat is toch een eh, beroemde, succesvolle zanger, nietwaar? Ah, ja. Vroeger ja. Die oude, oude muziek. Ik wil natuurlijk wel wat meer over, over jou weten, want je praat met een eh, prachtig mooi accent. Je bent dus niet van Nederlandse afkomst? Nee, ik ben, eh, ik ben natuurlijk ben ik niet van Nederlandse afkomst. Maar je woont hier wel nu in Nederland? Ja, sinds eh, een jaar of dertig, dacht ik. Hoe reageerden de Nederlandse mensen op dat jij zeg maar, vanuit Duitsland hier kwam wonen? Nou, er waren wel leuke dingen in het begin. Weet je, nee, je gaat hier het dorp in en je gaat boodschappen doen. En, ja, je maakt zowel, eh, eh, je maakt zowel uh, eh, positieve als ook negatieve ervaringen. Goed, ja, ik heb, ik, heb ook, ja, ik heb echt een hele hoop negatieve ervaringen meegemaakt. Ja, nou ja, de, de, Nederlanders die willen niet dat een Duitser hier succesvol is. Dat is het verhaal. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat heeft heel, dat heeft heel veel met mij gedaan. Dus ik had ja, ik had, toen, eh, ik had toen een aantal problemen, zeg maar. Wat voor problemen? Nou, weet je, er zijn dingen die, die, ja, daar, daar praat je niet graag over, weet je. Wat voor geheim? Dat iedere dag zo? Nou ja, drank, ja, nou ja, en ik heb mijn leven weer opgepakt. En eh, ik, uh, ik heb alles weer een beetje op, op, op de reis gekregen. En eh, ja, ik, ik ben weer bovenop een beetje. Dus, Ja, het, zingen was echt op een laag pitje. En toen moest hij andere werk zoeken, wat hij ook prima vond. Hè, daar, daar is hij niet vies van, laat ik zo zeggen. Maar, ik heb, ik heb bij, de, bij de welkoop gewerkt. Dat weet iedereen, daar doe ik niet moeilijk over. En dat is geen geheim. Nee, dames. Hey, Karel. Druk Hey, hoe is het? Hey. Hoe is het, jongen? Hey. Ja, nou, ik dacht, ik kom, uh, kom weer eens een keer langs. Kijk oh. eens, koffie. Oh, dankjewel. Welke, zulke? Ja. Weet nee, hoef niet, dat ben ik Ja, kijk, hij kwam hier en toen had hij eh, eigenlijk zijn carrière gehad, hè? Ja, maar ik... En hij kwam, hij ging van hier even weg en hij startte zijn carrière weer op. Ja, maar daarvoor heb ik hem, ja. in eh, de jaren tachtig was het... Toen kende jij hem al, eh, hè? Toen kende ik hem al, ook naar concerten geweest. Het is eh, ja, eh, ja, druk. Vakantie komt er weer aan, dus... oh ja. Het, nou, denk, ik denk, denk niet dat je mij kunnen bellen. <laughs> nee, heb je Ben je op druk? ben zelf ook druk, ja. Ja, ja weer optreden. Ah, ja, ja. Ah, ja, ja, god, het is niet helemaal mijn type, maar als je, ja, één keer Duitser zeg ik, daar komt hij vandaan, dan ben je en blijf je voor mij een Duitser. Dat, dat is, Vind jij dat? Ja, voor mij niet hoor. Hij woont al 30 jaar hier in Nederland. Ja, maar ja goed. Uh... Dan ben je toch Nederlander? Eh, dat, eh, dat vind ik dus niet. Hij heeft toch gezongen bij jou op feest? Ja, bij mij op de bruiloft. Ja, dat klopt ja. De bruiloft inderdaad was echt top. Hij heeft super gezongen. Er zijn zelfs tranen gevloeid van emotie die die losmaakte. Dus ja, daar kan, hij, daar kan verder niks over zeggen. Echt over, ze over zijn zangen, dat is gewoon top. Ja, dat is geweldig. ja. ja. Zo. Ook hier in de buurt nou? Of, eh? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ah, ja, ja, ja, ja, hallo. Ja. hallo. Horen we het wel, hè? Want dan gaan we wel kijken, hoor. Absoluut. Ja, maar jullie krijgen sowieso vrijkaart. Oh, geweldig. Leuk. Wat gezellig. Maar, dat, dat zorg ik Prijsfeestje. Hey. ja. Leuk. En ik vind het toch nogal interessant dat er, dat zoveel nou ja, discriminatie is vanwege ja, moffen en kaaskoppen en weet ik het allemaal uh, tussen mensen die eigenlijk zeg maar, broeders zouden moeten zijn. Hoe zie je dat helemaal voor je dan? Eh, wat bijna niemand weet, dat wij hier in de, in de grensstreek allemaal dezelfde, dezelfde voorouders hadden. En dat zijn de, eh, het was een Germaanse volkstam. De Hamaven. Als je kijkt naar, naar dorpen die echt op, op de grens liggen, je Dingspeloor bijvoorbeeld en, en, ja, dat is voor dat is Dingspelo. De mensen in Dingspelo zijn voor de, voor de rest Nederlanders, ja sowieso de Achterhoekers, eh, uh, eh, zijn voor de rest Nederlanders eigenlijk niet helemaal Nederlands. En mensen daar in, in West-Münsterland zijn voor de Duitsers ook niet, nou, niet zo echt Duits. Dus eh, zie ik er eigenlijk een beetje een eigen, een eigen gebied. Oké, nou jongens, kijk. Dit is waar vroeger die, die, die oude Hamaven hebben geleefd en gewoond. En wie weet, misschien daar in dat boerderijtje in de, in de schuur hebben gezeten. Nee, geitje maar. Nou kijk, eh, mensen in het münsterland zijn geen echt Duitsers. En hier zijn we Achterhoekers ook niet echt Nederlanders voor de Nederlanders. Maar je bent ook geen kaaskop en geen mof. Zeg toch dan eigenlijk gewoon vol trots, eh, ik ben een Hamelander. Ja? En ik vind dat wij met z'n allen trots moeten zijn op één Hameland, of niet? En eh, mijn manager die zei toen, jij zou kunnen staan als eh, de verbinding en de verbroedering. Zoals ik het zie, ben jij een mens van hier. Jij bent geen Duitser echt en je bent geen Nederlander, maar je bent iets tussenbeide. Je bent een soort van, van dat missing link tussenbeide. Nee, ik zie je kerel en is goed. Uh, dat wel een keer. Hij komt met, eh, met, met een tour ja? langs de grensregio's. Dus hij eh, denkt dat het eigenlijk goed is om een eh, bekendheid zeg maar, hier eh, wederzijds de grens te gebruiken en zeg, om daar op te bouwen. En jij zou kunnen staan als de verbinding en de verbroedering. Nou, je hebt zelf gezien toen, toen wij in Borken waren, heb jij zelf ook meegekregen hoe bekend ik daar over de grens ben in, in Duitsland. Alsjeblieft. Ja! Oh, mm. En je hebt ook gezien eh, dat, dat iedereen mij hier kent. Hoi Hey, alles goed met jullie? Ik ben trouwens ook van plan om, om liedjes over dit Hameland gebeuren te gaan eh, schrijven. Hij wil dus ook dat wij zo snel mogelijk met al die tracks klaar zijn. Ja. Ehm, je wilt dat wat jeugdiger, je wilt wat energieker, eh, dat de jeugd erop swingt. Nou, ik zat zelf te denken, als je nou in het couplet en het refrein is nu nog hetzelfde als het ware. Qua uh, eh, turn, mm. qua ritme, et cetera. Als je nou daar iets meer diversiteit in brengt. Moet je echt, eh, moet je echt op kunnen stampen ook, weet je? Ja, heerlijk. Dat doe ik ook je bier erbij dan. Daar ga ik ook mee doen. Wir beide zijn zo glücklich in de zon. Wir gehen in ein Land dort in die Sonne. Isolde. Wat vind jij? Ik vind het al een stuk beter. Het is niet echt meer saaie slagen. Nee, het is wel een stuk vrolijk en leuk. Denk je wel, dat, eh, dat is ook iets waar eh, jongeren op zo eh, kunnen feesten met, met een klasje bier? Ja, het is zeker een feestnummer. Ja. Ik hoor ontzettend veel van mijn vader en ik kan altijd terecht bij hem met problemen. En hij luistert zelfs naar mijn muziek en ja, maar ik kan zijn muziek gewoon niet meer horen. Dat is hem. Ja, goed. Grote zaak, gaan we dat doen? hè? Ik gun hem echt alles. En ik gun hem het succes. En hij moet gewoon zijn ding doen, want daar is hij gewoon hartstikke goed in. Hé, hey, staat niet aan, jongen. Hey. Test, test ja, kan je doen. Dein Blick hat mich gefangen. Ein Engel hat meinen Traum erhört. Iemand uh, moet het beginnen. En meestal is dan, eh, laat, laat, laat ik zo zeggen, voorlopig dan, iemand heeft dan voorlopig, voorlopig ook de leiderschap. In die liedjes eh, hoor je zeker uh, de politieke visie nou, ik, eh, ik hoop eigenlijk toch dat ik eh, met, eh, mijn, uh, met mijn songs mensen bereid zou kunnen vinden om mee te werken en mee te denken om ja, dit waar te maken. Dat wij met z'n allen een, een eigen regio kunnen vormen waarin wij in belangrijke dingen op, op kunst, cultuur en, en gebied met elkaar om tafel kunnen gaan zitten. Ja. Hij van het levenslied, dus ja, dat, dat, dat trekt toch voor mensen. Hè? Dat is een voorbeeld iets wat samen is. Dat, lijkt me gewoon fantastisch. Profiteer van mekaars leuke dingen. De politiek in? Nee, echt niet. Nee, dat zie ik mijn vader echt niet doen. En dan geef eens een tipje van de sluier weg. Nou, eh, misschien eh, leuke evenementen. Met lekker veel uh, eh, braadworst en bier? Ja, met bier en, muziek en kaas en braadworst, curryworst bitterballen en, bitterballen en gezelligheid. Duits bier, Nederlands bier. En natuurlijk jij op het podium, neem ik aan. Ja, dat, dat eh, staat er zeker aan te komen, Ik wou net zeggen, dat wil je er niet zomaar nee. <laughs> loslaten, of wel? Niet zenuwachtig zijn, ziet er goed uit. Ja. ja. Succes, pa. Dankjewel. Komt goed.